अरे हटा मुंबई पे राज करता हूं मैं मुंबई पे अरे अपने जीवन में बनाऊ मैं किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूं ना तो खराब ठोक तेरे सब लोग खड़े होके ये समझाना इसको समझाना